अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना आइए हमारे बेवफा सनम पद के उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह है टूटा दिल छाप जी हाँ टूटा दिल छाप पे बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजय बनाए सबका दिलों का रहे बनूंगा दिल जदि टूटा दिल जदि टूटा तो नेता बनूंगा दिल जदि टूटा तो नेता बनूंगा दिल जदि टूटा और सबका दिलों का चहेता बनूंगा सबका दिलों का चहेता बनूंगा दिल जदि टूटा अरे दिल जदि टूटा तो नेता बनूंगा दिल जदि टूटा तो नेता बनूंगा दिल जदि टूटा रे नेता बनूंगा रे नेता चल दिल छाप रही तोरा गाँव के टाटी पपर चला के सुन हमरे नाम के टाटी पपर चला के सुन हमरे नाम के तू तल दिल छाप रही तोरा नाम के टाटी पपर चला के सुन हमरा नाम के प्रधानी पद का विजेता बनू अरे प्रधानी पद का विजेता बनूंगा दिल जदि टूटा

फाइल को हम तुमको छोड़ देंगे कैसे फाइल को हम तुमको छोड़ देंगे कैसे गौतम लाल को बुझो न ऐसे फाइल को हम तुमको छोड़ देंगे कैसे ससुर का तेरा बेटा बनूंगा सास ससुर का तेरा बेटा बनूंगा दिल जदि टूटा दिल जदि टूटा तो नेता दिल जदि टूटा तू नेता बनूंगा दिल जदि टूटा हर पौरी सुना रिकॉर्डिंग बाय एमएसटी म्यूजिक